tsunami, tsunami, tsunami de fé. Oi, tsunami, tsunami, tsunami de fé. Oi, tsunami, tsunami, tsunami. Esse veneno não é entorpecente, apenas o ninho de uma serpente. Contra a corrente das contas correntes, nos deduzindo a mola do pente. Fome é grande no corre do mango, isso não é palco pra ataque tá calango no e nós é a fang no bang da pinga na mescla com tangue Somos latinos, não testa pra ver O plano resulta o valor da PT Vai da PT e não é por acaso Eu nunca vi Lula nada em magazo mínimo, bolso vago Bolso vai tomar no cu Bolsa paga no reembolso de um preto na facu Sou bolsista igualitário no regime norte azul Inadepto do salário fraco, bro, merci beaucoup Nunca fiz papel de otário e nem vou ceder pra tu uma não tá pra peixe, minha gangue é baiacu Coringa na ginga do preto, na gíria do gueto, mais um marginal ah, Pinga que mexe esqueleto, te bota em óbito no hospital Fizeram foi tudo de errado, ainda pergunta se tem meu apoio Soldado de Cuba, sou contra o sistema e minha segurança é zelada em comboio oh, oh. oh. Tsunami, tsunami, tsunami de fé Wait, tsunami, tsunami, tsunami de fé Wait, tsunami, tsunami, tsunami de fé Wait, tsunami, tsunami, tsunami Nossa arte é mais importante do que as de prata e artigo de ouro. Pirata dos sete bares, afundo navios levando tesouro. E esses humanos adoram controle na pele e implantam novo microchip. Quando as palavras viram iceberg, nossa vida vira Titanic. Na mochila eu trago dinamite, esses ramos de flores na mão. Continuar nem sempre a esperança é que o sangue dos nossos não vai ser em vão. Não é questão de direita e esquerda, plantaram ódio à flor da pele. Comemorando a morte dos outros é coisa de louco, somos Marielle. Naveguei nesses mares Passam as ondas e fases Meu peito pra mim foi deserto Porém cada beat virava um oásis Rezo pra que isso passe em posse da rima Que é meu passe livre pra viver o agora que é meu E já não me pertence aquilo que tive Vejo peixe criado em tanque Tentando fingir que nasceu tubarão Atua na rua, não tem comoção Cês não enganam, eu sei como são Avisa que hoje não tem comissão Se deve pro beat, cê cai no tatame Quer me afundar, mas eu sou terremoto E depois que eu afundo, volto tsunami tsunami, tsunami, tsunami. J'ai fait, ouais, tsunami, tsunami, tsunami. J'ai fait, ouais, tsunami, tsunami, tsunami. J'ai fait, ouais, tsunami, tsunami, tsunami. Ouais, ouais.